Astăzi este despre a împărți. În uh, dicționar este a separa în părți. Și povestea este următoarea. Uh, poate ai uh, auzit pe undeva o, o frază de genul dacă vrei să mănânci un elefant, trebuie să-l tai în bucăți. Eu am auzit-o la coaching și mi-am dat seama că dacă vreau să îmi îndeplinesc un vis, trebuie să-l împart în bucăți tocmai ca pe acest uh, elefant și uh, tocmai ca la o, un joc de puzzle, uh, trebuie să accept că bucățile sunt inegale. O bucată poate este mai dramatică a succesului, o bucată este mai frumoasă, alta este mai nu știu cum. Cred că a împărți în bucăți un vis pentru ca să-l poți îndeplini este a accepta ilegalitatea părților exact ca într-un puzzle. Tu ce părere ai? Ceau!